eu vim de, de Uber, vim de táxi até a Jovem Pan e vim de Uber aqui. Foi barato Uber, 15 É, aqui é conto. é bem pertinho da, da Jovem Pan, né? Não é muito, foi 15 conto, é barato. E 30 de táxi, o, o dobro. É. Ah, ah táxi. é. Ah, por que, que tu pegou táxi, cara, em 2019? Porque eu não quero ficar esperando o Uber às vezes, é, às vezes é mais rápido entrar. Eu tava atrasado, era mais rápido entendi, entendi. entrar no táxi pegando Ah, que, já tá ali e tal, né? É, o Uber você fica esperando. E o, o, o, os motoristas de Uber tem um cheiro ruim <laughs> não, querendo ou não. Bota funk no rádio, né? É, é <laughs> querendo é ou não, o táxi tem uma qualidade, né? Premium, né? Tá Mais dando, ou menos. Tô tá me dando vontade de cagar pode ir, cara. Eu posso dar um cagão? Pode ir, já cagão, volto, tá cara. tá ao vivo aí, né? Tá, Sim, uh -huh. Eu vou assistir. Tá. Beleza. <laughs> tem papel lá? Cara, eu cara, acho que tem, eu acho que tem. Acho eu que acho que, você, que tem. Acho que você vai conseguir cagar lá em paz.